Ассаламу алейкум, назарыңыздарда мен мұхтек арыстанбек бүгін сұрадыңыздар жауап берем рубрикасында қанат жұмағұлов деген жігіттің сұрағына жауап береді иншаллах қанат бізге ушундай сұрау беріп атат Ассаламу алейкум ассалам жалкоолукту кантип жеңсе болот жашоодо өзүбүздү өзүбүздүн жолубузду кантип табабыз суроо өтө олуттуу бирок өтө мындай айтканда көп кездешүүчү суроо біз мына тренингтерді өтеміз ушул тренингтерде семинарларда мен адамдарға көп сұрау беремін адамдармен маектешемін биринчиден мен билгим келет бүгүн бизде кимдер отурат аудиторияда мына ушундай суроолорду берем жана мен сурайм мисалы үчүн эмне үчүн бүгүн сиздин акыбалыңыз ушундай эмне үчүн сиз айлыкка иштейсиз же болбосо эмне үчүн сиздин машинеңиз жок эмне үчүн ден соолугуңуз начар эмне деп ойлойсуз деп сурасам жүздүн жүзү жалкоолукту айтат бул бири жүзден жүзі жалқаулықты айтады ошол учурда мен жалкоолук эмне деп сурасам эч ким билбейт жалкоолук эмне десем эч ким чечмелеп бере албайт демек жалкоолук деп биз айтып аткан нерсе чындап эле жалкоолукпу же башка себеппи кем ушунда жалкоолукту кантип жеңсе болот жалкоолук каерде болуп атат сизде бир ишти кылайын десеңиз жалкоолонуп атасызбы же бир ишти баштайын дегенде баштай албай атасызбы бир ишти баштайын деп баштай албагандык бул жалкоолук эмес жалқаулық тілекке қаршы мен мынау мындай тілекке қаршы дейміз же құдайға шүгір дейміз қырғыздар жалқау ел емеспіз өзі бізді сенекте қармап тұрған нәрсе бұл жалқаулық емес тілекке қаршы бізді жалқаулық деп алдап жатады жалқаулық емес бұл бұл андан да тереңірек ұру бізді басқа нәрсе қармап тұрады қазіргі ахуалыбызда біз өзі бай елге кіреміз биз бай элге киребиз ар бириңиздер эле өзүңүздөрдүн сатса акча боло турган бир дасмияңыздарды эсептесеңиздер айылда жериңер бар бир үлүшүңөр бар машинеңер бар аялдардын алтындары бар дегенде ушуларды сатсаңар акча болот эсептесеңер эч нерсеси жок томолок бир кесек жок баардыгынын бир нерсеси бар биз бай элге киребиз бирок биз ушул илдетибиз болгондугу үчүн өзүбүздү кедей эсептейбиз жашоо өтө начар жеген тамагыбыз начар ден соолугубуз начар жашоо сапатыбыз начар эмнеге ушу бир оорубуз бар жана проблема биз ушул оорубузду билбейбиз да ушул илдетти жалкоолук деп ойлойбуз бул жалкоолук эмес жалкоолукту жеңиш бул гриппти жеңгендей эле жалкоолук андай деле проблема эмес өзү адамдарга жалкоолук адамдарга проблема эмес бул адамдын табиятында бар нерсе кээде адам жалоорит жалкоолук кылат бул Адамдын жашы болсын ыдырата бере тұрған нәрсе емес жалқаулық жашы болсын тоқтатып қойған сенеке алып кірген илдет башқаша аталады ал илдетти табыш өтө чоң маселе ошон үчүн биз тренингтерге чакырабыз жашооңорду эмнесилерди кармап турат келе ошону табайлы деп жана таап ошону көрсөткөндөн кийин адамдарда жашоосунда бир ийгилик пайда болуп атат аны да жеңсе болот бирок бул жалкоолук эмес эми сиз жалкоолук жөнүндө сурап атасыз жалкоолукту жеңүүнүн жолу аябай эле оңой аябай эле оңой ұйқыны қандырып ұйықтаңыз жақсы тамақ жеңіз болды сізде күш қуат пайда болады бір ішті баштап кетесіз бір ішке кірішеді жалқаулық мына ушу алсыздықтан болып қалады мындай кээде энергия кетіп қалады тұрғың келбейді немесеге қолың көтерілбейді демек сізде батарейка отырады бұл табиғи көбінде болады көп күш тарттағанда батарейкасы отырады қуаты отырады мына ошол кезде эч нерсе тургусу келбей ушу кээде телевизор тиктеп кээде ушинтип диванда эриген мороженыйда жатып қалады мұны жеңсе болады қуатты оқат жейсіз жақсы ес аласыз жақсы қарым қатынас бір нәрсеге мен ал жалқолық жеңіледі а жашоону жашоону ыдыратып отқан жашоону өтө төмөн сапатта кармаган бул жалкоолук емес, бұл илдет ал жөнінде бизге берілген уақыт жетпейді түшүндүрүүгө ошондуктан анын үстүнө бұл ар бир адамга жекече иштей турган көрүнүш ошондуктан биз силерди чакырабыз бизге и табабыз иншалла мына бізге бір жылдан бері бір төрт жарым мыңнан ашық адам келген болса ар бірінде ушул маселелерди чечип атабыз кудайга шүгүр азыр да келишет жаштар көп келет сиздерди да күтөбүз иншалла урматтуу көрөрмандар биз бүгүн канат жумагуловдун жалкоолук жөнүндө суроосуна жооп бердик сиздерден суроо күтөбүз жана биздин көрсөтүүбүздө пайдалуу жооптор табылган болсо башкаларга да бөлүшүп коюңуздар ассаламу алейкум